أهلا وسهلا فيكم اليوم معنا دور بين كارلسن دودا هذا الدور لعب بكأس العالم ألفين وواحد وعشرين نهاية السنة خلينا نشوف الجيم اي أربعة اي خمسة نايت اف تلاتة knight ستة بشب دي خمسة ا ستة عم يلعب دودا الإسباني بشب ا أربعة knight على اف ستة تبيت بشب اي سبعة بشب اي سبعة مشان يبيت لعب له روك اي واحد حمى هذا البيدق لعب له b خمسة رجع بشب بي تلاتة بيت لعب له آه أربعة ليش آه أربعة لأنه بده يلعب knight وبده هذا الفيل وهذا الفيل كتير قوي لأنه هيجي على جناح الملك فهون بيلعب له rook على ال b تمانية rook b تمانية بده يحاول يدفش وبعدين يجي يعني هو بده يحاول يضغط بالفيل وهيك لعب له سي تلاتة مشان ما يدفشوا لعب له d خمسة لغ d خمسة هون كان أحسن يلعب d ستي ليش أول شي هلا شو عمل بال d خمسة d خمسة بده ياكل بده ياكل e ضرب d بياكل بياكل هذا بياكل وبيربح بيدق. فهون أكل إي ضرب دي نايت ضرب d knight ضرب d لعب له آ آه ضرب b. قال له آ آه ضرب b خليني بياكل هيك بفتح أنا عمود للقلعة هون وبخلص من هذا البيدق المزعج لعبلو أ آه ضرب b خمسة knight ضرب e خمسة knight ضرب e rook ضرب e خمسة هلأ قدودا مع بيدق زيادة لعبلو سي ستة سي ستة بدو يحاول يجيب ال bishop وبعدين يجي queen ويضغط هوني لعبلو d أربعة d أربعة يعني بدو يحاول إنه يفتح هوني بالفيل وبعدين يطلع الحصان وهيك يعني لعبلو bishop d ستة رجع rook e واحد queen h أربعة هون كشمات طبعا دودا شايفة دفش له جي تلاتة لعب ال rook queen آه، على الاتش تلاتة هون لعب له روك اي أربعة روك اي أربعة بده يحاول يجي لهوني هيك مشان يرجع الوزير دفش له مشان ما وقف يجي هون هلا لعب له كوين على الاف ليش كوين على الاف ليش ما اكل لانه اذا اكل شو راح يصير راح يلعب الكوين لهون وبده روك باور هون شو لعب له كسر كينج ضرب لعب له بده على الاف خمسة بده القلعة لعب له عدي ليش نايت عدي هلا هو معه بيدق زيادة اذا اكل بياكل وبده هذا البيدق وطالب الفيل وهو مطور حصانه هلا بس اجى لهون فهون بياكل بشو ضربك بياكل نايت ضرب بشو بعدي على الإي سبعة بياكل بشب ضرب بجي خمسة بياكل بشب ضرب بشب نايت ضرب بشب هلا بيلعب له روك بده يقاطع هلا هون غلط كتير كبير انه يقاطع اول شي لانه خسران هو مو خسران يعني ما معه قلعة زيادة تانية يعني هلا اذا اكل بده ياكل روك بده يصير عنده عمود هون وضيغط هون على الملك بده يجي بعده بالنايت عنده كتير يعني حركة بيلعب له روك عدي بيرجع نايت على البيستة بيلعب له روك على الإي هلا قانون الروك على الإي إنه بده يحاول إنه مشان ممنوع إنه يجي هيك لأنه بيلعب له bishop الضرب فورا هون بيلعب له knight على ال C إنه بده يكسر يعني وسكر على الوتا أكل أكل لعب له knight. هون knight بده إنه يجي هيك وبعدين ياكل هذا أو هذا لعب له ال rook على ال B بده هات البيضة فهو هون بيلعب له knight على ال E خمسة rook ضرب D. knight ضرب C أربعة rook C اتنين بده هذا البيدة بيلعب له rook حما هذا البيدة لعب له rook كيش طلع king G. rook على ال C واحد ضغطين على هذا البيضة فهون بيلعب له كش بيلعب له king على ال G سبعة بيلعب knight على ال E خمسة knight على ال E خمسة بده يجي هيك بعدين ياكل بيدق على الاف سبعة بيلعب له rook ضرب C تلاتة بيلعب rook على ال E بده فعلا بده ياكل هادي فهون بيلعب له ال rook على ال C اتنين هلا rook على ال C اتنين بده يحاول انه يجي هيك بعدين ايه او مثلا يجي ع D بعدين يطلع هوني إيه. وهيك يعني. فهو بياكل بيطلع على ال G كش بيلعب ال rook هون إيه، بده يحاول إنه يضغط على هذا البيدق مثلا أو يجي بعد knight هيك يحرك القلعة بعدين يدفوش هون يعني هيك فهون بيلعب له اتش خمسة لعب له ال knight على دي سبعة knight D سبعة يعني بده يحاول إنه مثلا يجي هيك وياكل فلعب له دودة الركعة دي الدي بده rook D بده يجي هيك بعدين ياكله بيضة إيه، الاف ويطلع مثلا ياكل هون إيه، بده يعني كشمات او هيك يعني هيك شي فبيلعب له knight كش بيلعب knight على الاف تمانية بياكل بيلعب بيلعب روك دي الدي تمانية بده هذا البيدق بياكل بيطلع هون بيجي هيك بده انه يكسر بياكل هون بيصير معه مثلا يدفش هيك وياكل وياكل يعني بيضل معه قلعة وبيدقين يعني هيك شي فهون كشو طلع لعب ال knight بده يحاول يجيب كش وبده يتفوشوني هيك شي فبيلعب له ال king هون عم يحمي هذا البيدق مشان اذا ضغط عليه بالحصان والقلعة فهون دفش له H خمسة لعب له ال rook ع D. rook D بده هذا البيدق لعب له الكينج على الجي هلا الكينج على الجي كان انه في لعب كان عم يقول الكمبيوتر انه يلعب ال king لهون فهوني بيلعب هو كينج على الجي أربعة كش بيلعب king على ال F. بياكل له هوني إجا وقف block قدام البيت هيك كشو لعب king على ال E. كشو رجع كشو رجع king على ال E. كشه ورجع هم دودة كانت نقلة واحدة بيجيب تعادل إنه بيجي هيك بس دودة ما بده تعادل بده يكسب الدور لعب له على الإي ثلاثة نزل هون لعب له rook بده يجي هيك بياكل بياكل بيضل عنده بيدق سالك بيلعب ال king على الإي إجبارية مطلوبة يعني بيلعب rook ضرب سكر على البيدق بيلعب له دودة آه، كارلسن ركعة دي نبض يحاول يكسر قلاع وهيك يعني بكشو أول شي بيلعب هون هلا هون كشو إنه شو بده يحاول يعني إنه بده ياخد هيك هيك بس هون شو بده يصير بياكل وبياكل والوضع تقريبا للتعادل لأنه يضل معه قلعة بده ياكل هذا يعني. وهذا البيدق مستحيل يكون سالك قدام قلعة فهون بكشو بيحمل قلم بياكل rook ضرب بياكل king ضرب بيلعب king على الاف أربعة king على الاي خمسة على الاي ستة بيلعب knight على ال G. هون يعني الوضع ما للتعادل خاص ما في rook A سبعة بيلعب king G خمسة هلا هون غلط انه حرك ال rook ال rook لازم تضل هون قدام البيدق وبعدها بيجي بال king لهون وما وقف يجي بال knight بال king. يضغط على هذا البيضة بس إجا بده يجيب ال king لهون بيرجع بالقلعة خطوة لورا وبس فهون بيلعب king على جي خمسة بيلعب له king على F سبعة مشان ما يجي هيك بيلعب knight على الاي e. كينج جي تمانية G G أربعة كينج اتش سبعة كينج اتش خمسة rook A ثلاثة يعني خلاص بده هذا الحصان ما عنده شي knight على الاف خمسة rook A خمسة كان جي خمسة لو كان جي خمسين يعني ما ضل عنده شي هوني هوني خلاص بقبل تعادل وخلاص وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو حطوا like واشتركوا بالقناة واذا عندكم افكار جديدة حطونا بالتعليقات وشكرا لكم